tant que je regarde un film, je vois vraiment différemment. Euh, comment aussi apprendre à écrire un scénario, euh, simplement avec des mots-clés euh, sur euh, les différents chapitres qu'on fait, des petits dessins. et voilà, et je pense que ça va m'aider à améliorer mes vidéos de vacances. Voilà. Okay, so I've learned quite a bit about Um, like video photography. I didn't realize that there was so much technique that when in turns so like standing a certain way, positioning your arms a certain way. Uh, I'm not sure if I've still mastered it, but that I've definitely learned is important. And um, the different types of shots, the, fa the fact that they're like quantified, that they're specified. I didn't realize that there was sort of a science behind doing shots from certain angles, like the rule of thirds, or from doing them from different lengths, from different distances but I've definitely learned a lot about how to film. Um, I didn't edit as much, but I've learned more about like the techniques of filming. So what are ways that you film and why you film in certain ways for certain reasons. Euh, parmi tout le groupe, euh, ce qui m'a eu d'être euh, euh, comme une actrice. Et vraiment, j'ai apprécié ce rôle-là. Hum, et vraiment, cette formation m'a donné beaucoup de choses. Euh, c'est l'esprit d'équipe et l'esprit d'initiative. Et vraiment, je suis une femme dynamique qui aime vraiment d'être par ici, par là. Hum, je vous salue journaliste, en tant que réalisatrice. Donc euh, cette formation m'a apporté beaucoup de choses. Je ne savais pas comment filmer, la règle des tiers, comment savoir créer euh, un scénario. Donc euh, aujourd'hui quand même j'ai l'idée, quand je vois les images qui passent à la télé, je vois ça c'est la règle des tiers, hein. ça les caméras en train de bouger, ça les personnages doivent être là, donc vraiment, avant je ne savais pas tout ça, mais grâce à cette association, grâce à cette euh, formation. Mais c'est surtout d'être réalisatrice et le travail avec le groupe. en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses, de travailler avec d'autres nationalités et de connaître euh, beaucoup de gens. J'ai aimé la façon d'être euh, d'être, euh, Je remercie euh, beaucoup Bruno parce qu'il nous a donné quelques attention d'entendre et aimé, que ce soit un endroit où les femmes ont pu un peu parler euh, euh, des actes de discrimination peut-être des victimes. Euh, c'était un espace pour elles où elles pouvaient un peu s'exprimer, chose qu'on n'a pas trop l'occasion de faire au SAM. et puis j'ai vu des liens aussi se créer entre entre les participantes. Je ne sais pas trop si ces liens étaient là avant, mais notamment avec Sarah et Myriam, Myriam qui était peut-être un peu à côté avant. à leur place, donc euh, je sais pas à quel point elles ont pu échanger sur, euh, sur leurs différentes cultures. Et puis moi pour ma part, euh, bah, l'interculturalité c'est pas qu'entre subsahariens et marocains, mais oui aussi entre français et subsahariens, entre français et marocains. Et moi ça m'a permis de discuter un peu plus, de façon un peu plus profonde avec elle et de créer des liens avec les femmes du SAM. voilà. Intercultural is probably the part that I enjoyed more just because I, I really like learning from other people, from people who are who have had different experiences. And I've never actually, though I've been living here for 10 months, I haven't really interacted with sub-Saharan migrants before. I've interacted with a lot of Moroccans, but I've seen the migrants but have not really spoken with them. Um, they weren't at my work I didn't really socialize with them, but it was a really great experience working with the sub-Saharan migrants, the women um, who are very strong and have had to go through a lot. Uh, and I, I learned a lot about sort of what their experience has been like. Making a movie with them was also really fun and I think taught me a lot about some of the challenges that they face here, which were things that I hadn't previously considered. So I definitely learned a lot about sort of the reasons why people migrate. Also, I thought that the the exercise of like giving us four or five different scenarios and seeing whether or not we would stay or leave was very interesting because in a lot of situations I would have left and it was interesting to see why the women left or what reasons might have compelled them to leave their own countries. So I definitely learned a lot in that respect. je peux rien dire. Vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses. Je suis très contente de travailler avec d'autres nationalités comme les Marocains. Vraiment, c'était vraiment un bon moment on a passé ensemble. Merci. Euh, avec le groupe, j'ai l'esprit euh, ouvert. Prise. Ah. ah. ah tu parles quoi Vous <laughs> me laissez. <laughs> Bonjour. Coucou. Bonjour. Bonjour. Coucou. je m'appelle. Quand même à remercier Bruno de nous avoir accordé son, temps, attention et tout. Et c'est gentil de sa part. Merci et au revoir.